Arkadaşlar video başlamadan önce sizlere efsane bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, aşağıda verdiğim Doğukan Studios adlı kanala abone olursanız dostlar ee, efsane bir çekiliş var. Abone olanlara özel efsane bir çekiliş yapıyor kendisi. Ee, buradan arkadaşlar katılanlar aşağıya gelip e, hashtag böyle katılıyorum. Roblox isminiz ve Discord isminizi yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar e, şeye de katılmayı unutmayın. Discord sunucusu var buranın. Buradan Discord sunucusuna basaraktan e, Doğukan Kona'nın Discord sunucusuna gitmiş olursunuz. Discord sunucusuna gelmek zorunlu. Ee, abone olup son videosuna like atmak zorunlu. Ve bu arada arkadaşlar isterseniz videoyu gidip e, Emircan RS'den geldik yazabilirsiniz ya da hemen çekilişe katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum videoya devam edelim. Herkese selamlar dostlarım. Benim Mircan ve bugün de sizler ile beraber efsane bir hileyle karşınızdayım dostlarım. Ee, bu hile Kat oyunundaki ESP hilesi. Kendisi baya güzel ve OP bir hile. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar error konuşamadım. Çok bağıramayacağım. Yani nasıl diyeyim size çok sesli konuşamayacağım ki zaten gördüğünüz gibi şu an saat kaç olduğunu görüyorsunuz. Eee Arkadaşlar bu arada Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Discord'umuz Astral Krallığı. Hepinizi bekliyoruz dostlarım ve bu arada gelirseniz efsane çekilişlere katılabilirsiniz ve bu arada yakında yeni bir oyunumuz çıkıyor. Ee, BAF Bacon Silahlı Kuvvetleri. Ee, oyunumuz baya güzel ve onun da tanıtımı gelecek. Ve bu arada arkadaşlar aşağıya koyduğum e, Doğukan stüdyosu abone olmayı unutmayın. Zaten videonun başına da koymuşumdur. Efsane 500 Robux çekilişi yapacak kardeşim. Ee, katılmazsanız abi kanala abone olmazsanız cidden çok büyük bir suç işlemiş olursunuz arkadaşlar benden size söylemesi. Şimdi geçelim. Ee, arkadaşlar bu arada bu Lua yani hile kimlerde çalışıyor bilmiyorum ve bu galiba bu hile bir Türk scripter'a ait. Kendisinin ismi neydi? Tuna mıydı? Öyle bir şeydi. Ben e, bir arkadaştan aldım bunu. Umarım videoyu da kendisi izliyordur. E, cidden güzel bir şey yazmış gibi duruyor yani benim gözüme öyle durdu. Şimdi hemen sirhurtumu açtım. Dediğim gibi arkadaşlar paralı hilelerde çalışıyorum. bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar yaptım ve yaptık abi. Bir dakika bir kere daha bastım mı evet oluyor. Bakın burada mesela left ctrl alt falan diyor ama onları ben anlamadığım için bilmiyorum. Mesela left ctrl hiçbir şey olmuyor. Ya da buranın altına bastım bir şey olmuyor. Şu an bakın esp 10 yaptığımda e, herkesin yerini görebiliyorum. Ve istediğim gibi dalgalar sıkabiliyorum. E, bir dakika. Bu bir. Bu iki. Gördüğünüz gibi biraz belli ediyoruz ama yani güzel abi cidden güzel. Çok OP bir şey. Göster kendini. Göster hadi. Oo bu adamda da hile var <laughs> kendisi belli yani görüyor beni. Şuradan hemen shop'tan bir karakterimizi ayarlayalım. Hmm, unlock. Oh bir dakika lan. Karakter ayarlamak istiyorum. Equip. Evet. <laughs> Şöyle kapatalım ve knife'ımız falan da var görüyorsunuz. Barda da chat'e falan yazmışlar mı? Yok. <laughs> chat'te Türkler olduğu için çok açmayacağım chat'i. Biliyorsunuz ki küfürleşmeyi çok seven bir milletiz. Ee, o yüzden açmayacağım o kadar. Evet. trap attım. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu skripti de aşağıda vereceğim. Ee, bu arada bu skripti dediğim gibi tekrardan bir Türk arkadaş yazmış. Ee, ona da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bu arada arkadaşlar Astral Hub'a da gelmeyi unutmayın. Astral Hub'da e, bizim böyle nasıl diyeyim sizlere bayağı yüksek scriptlerimizi yayınladığımız yerler. Mesela Phantom Forces'ın scripti falan var. Bildiğiniz hiç silah sekmiyor falan. Ee, başka oyunlarda da hilelerin çoğunu tanıtacağım. Aga bu oyuna var ya aimbot getirilse aslında çok güzel olur da. Oo bir dakika. Aga tamam tamam CTRL'ye basılı tuttunuz mu aimbot da açılıyor. Aa ben yeni öğrendim bu konu. Ben cidden yeni öğrendim. CTRL'yi de basılı tuttuğunuzda kadar, aimbot açılıyor. Hü, tamam lan. Aga öğrendim. Cidden <laughs> bayağı bir şey öğrendim lan. Daha yeni öğreniyorum. Ne yapalım agalar bizi de böyle. Bam. Aa bir dakika peki bunda şöyle bir şey yapabilir miyim? Şunu mesela 10 yapalım. Tamam mı? Ee... Of tamamdır tamam. İşte şiplik açıyorsunuz olay o ya. <laughs> tamamdır abi cidden şu an çok eğleniyorum ve <laughs> ultra eğlenceli. Uf. Güzel vurdum. Ya yani abi cidden dediğim gibi bu hile yani belki hile kullanmayan taraftan kötü gözüküyor olabilir ama cidden hile kullandığınızı anlıyorsunuz. Hilenin çok eğlenceli bir şey olduğunu. Ya abi eğlence ya. Sırf eğlence amaçlı ben bu hileyi kullanırım. Neyse gençler videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi böyle hileyi kullanaraktan biraz gelişmenize yardımcı olabilir. Bu arada ban yersiniz dostlarım. Hiçbir e, suçu biz üstlenmiyoruz. Yani sonuçta ban yeme riski var. Her hilenin ban ris yeme riski var. Biz bunu üstlenmiyoruz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Yakında yeni videolar gelecek. Bye bye.